Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè sempre vos portem a un convidat en molt de trellat i una setmana més no anem a fer diferent. Hola, jo sóc Luis Noguerol, eh, sóc el eh, coordinador de projectes culturals de, de l'AMDA i eh, espero que parlem de moltes coses al voltant de la diversitat sexual i l'orientació de gènere. Uh -huh. eh, molt bé, Lluís, eh, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i bé, com, com bé has dit, no, anem a enfocar este, este programa això, a la identitat de gènere i sobretot a la tasca d'una associació concreta que és l'AMDA, que naix un 25 de setembre del 86 encara que, òbviament, la lluita LGTB, entesa en un sentit ample, ve de molt abans. Sí. De fet, l'ANDA el que fa és recollir la trajectòria d'altres associacions al País Valencià, en concret primer el, el moviment d'alliberament sexual del País Valencià, que després se va reconvertir a, a la seva veu en el, el MAC, el moviment d'alliberament eh, gay del País Valencià, i molta gent que estava en aquestes associacions va, va ser la que després va constituir eh, el Lambda. Uh -huh. El col·lectiu Lambda, que en un principi pues, la denominació era col·lectiu Lambda, i ja fa uns quants anys, en el 2011, reconvertir un poquet la, la denominació a lambda col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Uh mhm. -huh. En el cas del MAG, no, eh, suposa que el nom està inspirat en l'associació que existia a Catalunya, estem parlant dels anys 70, i Clar. en el cas de lambda, tres quarts del mateix, no? A veure, en, en el cas de... Sí que al principi tot el moviment estava molt vinculat a Catalunya, al País Valencià també vinculats, no? I, de fet, eh, molta gent feia activisme mm, viatjant, no? En, en, en fent com eh, recolzament a la gent que estava interessada en, i perquè parlem d'un context de, de legalitat. Uh mhm. -huh. Aleshores, pues, eren <laughs> persones que no, no n'hi mm, havia poques persones que, que s'atrevien a, a fer aquestes tasques, no? I el cas de Lambda, el nom de Lambda, la veritat és que no és que estiga vinculat directament al casal Lambda de Barcelona, eh, és més perquè la denominació de Lambda va ser extensiva a moltes associacions en tot el món, uh perquè la, la lletra lambda de, de l'alfabet grec va ser un símbol durant els anys 70 eh, de la llibertat, d'un poquet de, de reivindicar llibertat. I, de fet, en un congrés que se va eh, realitzar a, a Gran Bretanya, eh, no recordo exactament l'any, però sí que d'associacions, eh, en aquest moment podríem dir LGTB, però associacions gais i, i lèsbiques, se va a, eh, a posar el, eh, esa lletra com a un símbol Igual que se va adoptar també eh, a partir de, en, del 78, crec va ser, eh, la bandera de, de l'Arc de Sant Martí com, a, com altre, altre símbol de, de les associacions LGTB. I podem trobar associacions lambda en, en Canadà, a Suïssa, a moltes altres països. No? Està més vinculada en ese jo pense, perquè no, ha, no, no, no tenen un, un test exactament de per què esa denominació com a col·lectiu landa, però jo pense que està més en relació també perquè en les primeres revistes que, que s'editen sí que n'hi ha moltes referències a, aquests eh, a congressos, a aquestes reunions internacionals d'associacions eh, LGTB. Uh -huh. Eh, com, com diem, no estem repassant un poc la trajectòria i tu has dit una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és se fer en la clandestinitat i en la il·legalitat. Eh, no estem parlant d'abans del 75, estem parlant de després del 75. Sí, sí, evidentment. Fins al 81 eh, les associacions de eh, LGTB no estaven reconegides. No, la legalitat no recolzava aquest tipus d'associació. I, de fet, en els nostres arxius tenim eh, proves de, de, de manifestacions precisament per a reclamar esa, ese, ese reconeixement per la llei d'aquest tipus d'associacions. Podríem parlar no, d'aquestes primeres manifestacions perquè, per exemple, en el cas de Catalunya l'any 77 hi ha una molt important, no? Armand de Fulbe i, tot, i tota aquesta tota gent, però quan anem al cas València moltes d'aquestes coses són desconegudes totalment per al públic general i probablement -huh. també mm. per al moviment. Sí, eh, ha, ara en el centre del Carme està tenint una, associació, eh, perdó, una exposició que és eh, Les Aijades, de William James, i hem col·laborat, l'hem de col·laborat precisament eh, prestant un, un material eh, videogràfic de, que teníem en el que n'hi ha eh, gravacions de manifestacions i que podem deduir més o menys, perquè no, no hem trobat exactament la data, però sí que seria al voltant de l'any 79, i després una altra en el 80-81. I no només eh, l'AMDA, o en aquest cas el moviment, el, el MAC, el moviment eh, d'alliberament de gay de, de País Valencià, participava ja en, en, en també en manifestacions eh, demanant, per exemple, la no entrada d'Espanya a la OTAN, per exemple, no? que ja n'hi havia també una voluntat d'estar en connexió amb altres moviments eh, socials. No? però sí que eh, hi havia eh, manifestacions específiques reclamant la, la legalitat i que no acabaren molt bé, eh? perquè en el propi document <laughs> podem veure com la policia en aquest moment eh, pues, carga contra la, els manifestants i se, se dissol la, la, la manifestació podríem dir que aquesta càrrega policial va ser totalment gratuïta per a, per a delegació de govern, etc perquè ningú anava a demanar, de, no, anava a demanar explicacions potser per este fet. Clar, no, no tenim molt, molta documentació exactament, no? però sí també testimonis de gent eh, de l'ANDA que estava en aquest moment i que està en contacte i participa també en les nostres activitats ara, i que sí que conta aquesta situació de inseguretat perquè si bé és veritat que la, no, no hi havia una... Ah, ja després de la mort de, de Franco, no hi havia una repressió tan evident ni una persecució tan evident, sí que sí que hi havia problemes, no? hi havia entrada a locals, per exemple, en què se demanava la documentació a la gent eh, d'una manera generalitzada, no? I després, clar, si n'hi havia una reivindicació més política directament al carrer, pues, també n'hi havia un control i, mm, una falta de seguretat, no? que, que després, pues, afortunadament, pues, ja va canviar un poc la, la situació. Uh -huh. I bé, la situació, com hem dit, abans de l'any 81 és d'il·legalitat, on doncs, igual que estiguera viu o mort el dictador, i eh, cinc anys després de, diguem, d'esta, uh -huh. podríem dir, no, com permissibilitat o admissibilitat simplement d'una cosa que existia, és ja quan naix l'AMDA com a tal. 86, sí. Uh -huh. De tota manera, una cosa que volia dir, que no pensem... Nosaltres parlem d'un context d'Isida d'una dictadura, però a França, que portava un, una trajectòria, en els mateixos any, eh, anys estava en la, en la mateixa eh, eh, situació. Eh, continuava vigent una llei de, del govern en, de, de Vichy que recriminava, o sea, que deixava fora de la legalitat eh, l'homosexualitat en si mateixa. I hasta l'any 81 no, no torna a ser legal en, en França. O sigui, que és una situació més generalitzada del que, del que podíem pensar, no? Que pensem, no, a Espanya estaven eixint d'una dictadura, bé, van tardar en, en aconseguir la legalitat, però que a la resta d'Europa també hi havia situacions xocants. No? Mm-hmm. Podem dir no, que França, eh, primers anys de la cinquena república, havia passat tota la quarta república, encara n'hi havia lleis de l'època, podem dir, entre cometes, nazi, que, que estaven vigents. Sí, sí, sí. Uh mhm. -huh. Mm, I la gent que estava en els camps de concentració nazis eh, va passar dels camps de concentració a les, pressions, a les presons a tota Europa, a Alemanya, a França, a Itàlia, que era una situació... La resta de, de persones que estaven els camps de concentració isqueren, però els homosexuals, les lesbianes, no. Uh -huh. Uh -huh molt, molt interessant. No? També és interessant veure la comparació que pot ser en este tema no hi havia tanta diferència d'una democràcia occidental a una dictadura feixista. Uh mhm. -huh. I com diem, no? arribem, n'hi ha cinc anys d'on se comença a obrir eh, la porta, o la porta de l'armari podríem fer no? el símil, i a finals de l'any 86 és ja quan se crea l'AMDA, agafant el testimoni de les, de les associacions prèvies. Sí, i va ser un procés pues, eh, lent, el, el començament. No? Era molt, difícil, sobretot, eh, això sí que jo he pogut eh, recollir informació eh, fins a que s'arriba a tindre una seu pròpia, pues, l'activitat de l'associació eh, anava un poquet depenent de la generositat d'altres associacions, d'altres eh, entitats, per exemple, la, eh, la Societat eh, Sexològica Valenciana, que seguia els seus locals, algunes llibreries també, eh, que prestaven les, les, eh, les instal·lacions per a poder fer algunes de les activitats. I durant molt de temps la única activitat en regularitat era els dissabtes del Lambda, que era una reunió en dissabte en, en la qual pues, eh, se parlava d'un llibre que, eh, que s'havia plantejat o se anava a veure una pel·lícula, se projectava alguna pel·lícula en dificultat, no? però normalment era anar al cinema a veure una pel·lícula i després la gent eh, anava pues, en un sopar no? de germanor, alguna cosa, i a Isir, els eh, locals d'ambient. I aquesta va ser una activitat durant molt de temps, fins a que se va arribar a tindre un, una seu pròpia, i a partir d'ahí pues, ja eh, podem dir que comença a tindre més força l'associació en diferents grups, i evidentment en aquest context sí que va ser important eh, la lluita contra la sida va ser un fet eh, molt important que va obligar a, a tindre una organització més, eh, més dedicada a, a temes de, de lluita. No? Uh -huh. Eh, he citat, no? Eh, a partir del moment en què tenia una seu fixa, que si no m'equivoco és gener del 92, és quan l'AMDA ja comença uh -huh. a tindre una activitat més o més regular, i eh, entre cometes estem parlant dels anys 80, parlant dels anys 80 òbviament implica parlar de la sida i en aquest cas també seria com educació sexual. Sí, eh, en principi també les prim els primers grups eh, també molt centrats en el, els temes identitaris, no? també. Eh, la majoria, al principi, eren homes gais, eh, hi havia també lesbianes, eh, el que passa és que tenien, tenien una participació més... Eh, eh, més quantitat de gent, no? Però sí, al principi pensaven que ni n'hi havia, no? Perquè després, per, després investigant sí que hem comprovat que sí, que n'hi havia dones i dones lesbianes i que participaven. Després sí que va haver un moment, no sé exactament eh, l'explicació de d'una participació més lleugera no? de les dones de lesbianes. I ara, afortunadament, pues, és tot el contrari. No? Estan, les dones estan presents en tots els apartats de, de l'associació. Però sí que és veritat que, a, a banda de, de lo que és els, eh, els grups identitaris, la sida va marcar molt i, evidentment, el començar a, a plantejar polítiques de, educatives a tots els nivells, no? d'educació sexual en general, però també d'educació cívica, no? de, de respecte, va ser una, una línia de treball molt important en l'associació i que ara, des de ja fa molts anys, en el grup d'educació de, principalment és el que porta aquestes línies de, de, fins als espais eh, educatius, però també d'altres grups se fa una, una llavor molt eh, pedagògica dins de la societat, per exemple, eh, drets humans o també doncs, la pròpia, el, el, el grup de cultura en el que estic jo de coordinador, se fa molta llavor pedagògica social, no? de fer entendre el, el respecte a la, a, a la diversitat sexual i de gènere, jo crec que és molt important i és la línia mm, que s'ha de mantindre com, com a inversió de futur. No? És, és bàsica. Uh -huh. Perquè precisament si estem parlant dels 80 ens trobem que eh, d'una banda tenim la problemàtica de la sida però d'altra banda tenim una altra problemàtica que és els, la sèrie d'estigmes o la visió que la societat en conjunt té sobre aquest tema que vincula una cosa amb l'altra. A veure, el, el sida va ser per una banda, eh, brutal perquè molta gent també dins dels col·lectius va ser afectada per la, per la malaltia i, i se va desfer un poquet l'estructura en moltes associacions, no en tot el món, no? va, ser, va ser així. Però d'altra banda va ser un revulsiu per a veure les necessitats, perquè, per exemple, parelles de, de dones, de, perdó, d'homes que estaven eh, 10, 15 anys en convivència eh, que no tenien problemes en principi ni les famílies, eh, coneixien la seva situació, evidentment no havia una legalització de, la, de les relacions, per, però quan la, la malaltia va entrar en la parella i un d'ells eh, moria, l'altre no tenia dret a res, ni a... si no estaven les propietats en, per, en, eh, per per les dues persones de la, de la parella, però ni, mm, tampoc por, podria, per, per exemple, decidir en el tractament o anar a visitar a, a la seva parella si la família se posava. En temes molt, molt complicats i que van a, pon, a posar damunt de la taula les, eh, mm, la falta d'igualtat no? en la resta de, de la societat. Estar la persona que tu estimes i no poder dir eh, res mm, que afecte a la, a la, seva a la seva situació no? de, de salut és molt dur. I això va fer tom, tomar consciència de la necessitat de lluitar per a la igualtat. No? I va ser un procés que en principi també se va començar a demanar en una llei de, de parelles de fet, que pues, se va començar a, a aconseguir, però d'una manera parcial en diferents eh, autonomies, i poc després se va passar directament ja a, a reclamar un, una, una de matrimoni igualitari, no? que pensaven que en ese moment ja quan se toma esa, esa decisió, esa estratègia, pensaven que era el més adequat, el demanar directament la igualtat total i real, no? perquè demanar lleis eh, en un poquet més de llibertat, quan pensaven que el que necessitaven era la igualtat real. Si la igualtat no és igual mm, per a tots, no és, no és igualtat real. No? És una altra cosa, però serà millor que la situació anterior, però no, no podíem parlar d'igualtat. Uh mhm. -huh. eh, hem fet quasi un barrido d'una dècada, anem a, a mhm. anar un poquit més espai. En els 80 teníem la situació que teníem, no? en gener del 92 ja l'AMDA aconsegueix una seu, això li dona una estabilitat, això fa que se passe d'una etapa, que seria la inicial, on no hi havia una línia definida, pot ser, no? I això crec que és una frase que ho utilitza literalment, es passa d'això a que a partir del 94 ja se demana una càrrega política més definida. Sí, el 94 és important perquè entra una sèrie de gent a treballar dins de l'ANDA com a voluntariat, però pensen que, que l'associació necessita un, una estructura més definida, una, una estructura que eh, permetrà treballar en diferents fronts i d'una manera més organitzada. Ahir se va decidir eh, fer un congrés, va ser el primer congrés de, de l'AMDA, en un, eh, en un lema i a partir d'aquest congrés se fa l'elecció dels càrrecs eh, de representació de l'associació en grups de treball i se comença també una implicació eh, més social, amb més visibilitat eh, dins de, dels mitjans de comunicació, amb més eh, eh, relació o intent de relació en l'administració, en, en demanar directament als responsables pues, de salut, en el cas del que parlàvem de, del VIH-Sida o d'educació eh, i sobretot també de la lluita contra l'homofòbia social perquè trobaren molts casos pues, de eh, d'atacs que ara pareix que <laughs> tenint un, com un rebrot no, d'aquestes situacions, però sí que en ese moment eh, va ser també un problema pues, eh, d'agressions al carrer directament. Eh, clar, estem parlant de lo que seria la percepció social. Eh, una pregunta podria ser, eh, pel que fa a l'administració, quina font la rebuda que tinguéreu a partir d'aquest moment? Pues va ser complicada. En general, mm, portem molts anys d'una situació política no molt oberta a, a la diversitat en general i durant molt de temps eh, mm, era una situació com, complexa de, de relació i se trobava molt... Mm, no en un rebuig, diguem, com evident, a vegades, uh -huh però sí després en el treball del dia a dia molts, eh, molts obstacles per a, per a desenvolupar les tasques. Sí que va, durant, durant un temps, eh, tot el tema sanitari sí que va ser... Mm, van tindre eh, una relació eh, que va donar fruit en mol, molts eh, programes de, de prevenció, que va ser una tasca molt important. Durant molts anys eh, se feia un, un treball de, de mm, pensar campanyes de prevenció des de la idea, la producció, però després important el repartiment de la informació, el repartiment de material de prevenció en, loca en locals on es, es practicava sexe, on l'administració no podia arribar. No? Què funcionaria? Anava a entrar a un local, parlar amb la gent, donar preservatius, informar de on se podien fer proves aquesta tasca no només que, que les associacions, en aquest cas l'ANDA, podien fer, perquè si no... Mm, I jo crec que s'ha de fer una tasca molt important i ahí sí que se va trobar un suport perquè també és que l'administració era conscient que si no, no arribava i estem parlant d'un moment on el, eh, la sida eh, avançava d'una manera molt forta, no? De, Espanya va ser uns països que, mm, on la, la, la tassa d'infecció era més alta no? en tota Europa i era una situació greu però després en altres temes educatius, culturals, eh, se trobaven moltes dificultats. Tenim casos de, de campanyes que, que no passaven per, per censura directament, no? De, de, pareixia que, era, que se, se qualificava aquestes campanyes de obscenes o... No? Clar, era si sí, así no se poden mostrar, ¿no? Pero si en el subisteo de hoy en dia com se podia classificar de Oxena esta campanya, és molt infantil, molt, no sé, molt... Però sí que era el dia a dia. I després, qualsevol reivindicació que se dirigia directament a l'administració i senyalant els defectes o normalment mm, no era ben, ben rebuda, no? N'hi havia un, un, una reclamació directa o no sé si dir una amenaça no? també de, molta, moltes vegades se confonia el que era l'acció de, de l'administració amb l'acció del govern que estava en aquell moment. En aquell moment, mm -hmm. clar. Estem parlant bàsicament, entenc jo, del, del govern de l'ERMA. Sí, al principi i després va, ser, va, va anar a pitjor. eh, aleshores, podem dir-nos que en aquesta primera etapa eh, mm, vull dir, en, en, en, els, en les tasques que éreu complementaris sí que se va funcionar bé, però en les altres tasques a lo millor n'hi havia com podíem parlar de prejudicis, no? Sí, eh, ja és una etapa que jo no, no he viscut directament, també, no? I, però sí que mm, era, per exemple, jo el que puc també deduir, no n'hi havia una, una resecció, per exemple, en àmbits administratius directament, en una seu administrativa, eh, els programes sempre sí que n'hi havia eh, pues, en alguns dels premis que dona l'ANDA, al principi els, els premis 28 de juny, que després va ser el Margarida Borràs, uh -huh. n'hi havia representació administrativa, però clar, no el que poden treballar ara, per exemple, no? Es, costava molt, aquesta vinculació en el col·lectiu mm, pense que no, no estava tan bé rebuda en ese momento, ¿no? En, en ese momento, o no, es, no sé, mmm, podría pensarse que era necesaria, pero tampoco que fuera muy explícita, ¿no? Tengo yo la impresión esa, de, de esos, en esos momentos. Y supongo yo que después de Zaplana eh, lo de considerar necesario ya sería... No, a partir de ahí la relación va a ser pichos, ¿no? De, de, va, anar fins a situacions de, molt dures. Molt, de, era, era una guerra, <laughs> directament. No? De, de nosaltres reclamar... Clar, eh, L'ANDA feia una... Sempre que hi havia... L'ANDA i la, en general eh, la FELGTB, on està l'ANDA també, la Federació Estatal de Lesbianes, Gestants Sexuals i Bisexuals, feia una campanya que era votar rosa. No recordaré exactament el primer en què, que se va fer, però eh, en esa campanya el que se feia era donar informació a la comunitat de l'EGTB de quines eren les propostes electorals de cada partit. Va arribar un moment que el rebuig del Partit Popular a totes les propostes de matrimoni igualitari, de eh, avançar en igualtat en lleis educatives, de fer mm, educació directament en els temes i d'una manera explícita en, en l'àmbit educatiu, eh, altres directrius de, de, va a ser siempre el no, no, no, no, que va a arribar un momento que se va a decidir que la campaña Vota Rosa era campaña no votes PP. <laughs> votar que buigues pero pero PP no, porque siempre era un no, no, no, y en temas como el matrimonio igualitario era vital para nosotros a conseguir esa ley y el proceso va a ser tan duro en ese caso de propostes que ser Mm, no s'acceptaven ni a tràmit directament, no se podia parlar del tema, aleshores va ser com ja l'única eixida directa. Mm -hmm. Eh, això de No votes PP arriba a publicar-se en aquest nom? O... Sí, sí, sí, estan les campanyes. Eh, de fet, jo recorde dos. Eh, una a nivell estatal, de les eleccions, eleccions generals, i altra a les eleccions autonòmiques i municipals. Uh -huh. I bé, ja hem vist als anys 90 no, l'evolució també política, suposo que aniria també paral·lel a l'evolució de la percepció social. Un altre dels problemes serà el de la violència oberta i, mm -hmm. podem dir, fins i tot permesa, no? No sé directament, si, però sí que era, hi havia situacions, per exemple, eh, recorde eh, d'agressions a eh, l'estació de Sàtiva eh, de Renfe del personal de seguretat, per exemple. Mm y que se va a hacer pues nota, nota de prensa y denuncia pública, se va a tin, tinguer en eh, reunions en la direcció de Renfe per intentar pues, que aquestes situacions no, no continuessin. O, per exemple, també, que de vegada avui en dia també ens trobem de, també, però de professors d'universitat que ten, donaven bibliografia directament homòfoba en què parlava de l'homosexualitat com una, com una malaltia. Clar, mm, pues la universitat <laughs> és, no? és un, un àmbit en, en el que s'hauria de, de donar un material científic i no materials que no estan reconeguts per ninguna societat científica del món, no? eh, quan parla de, de l'homosexualitat com una malaltia. Aquests temes eren no sé si habituals, no sé si, però sí que se produïen. No? Eren situacions que, clar, i després també pues, agressions en, sobretot eh, en, en parcs i en els carrers, algunes vegades, en alguns barris, i eh, les persones transexuals, sobretot. Mm-hmm. La majoria, bueno, la majoria de les agressions són encara avui en dia són a les persones eh, transexuals, no? són les que pateixen més discriminació social, també hi ha un, una part de la població transexual que per les circumstàncies socials i d'imaginació pues, està vinculada al treball sexual i eh, pateixen moltes, moltes de les agressions. Uh -huh. eh, podríem dir no, que esta, esta violència era Òbviament se donava en tot l'estat espanyol, però potser en València se donava més que en el conjunt de l'estat, es donava en el mateix cas, es donava... No, sa no sabria jo dir-te, jo pense que en el mateix nivell. Uh -huh. Pense que no tenien un, un nivell major que en altres jocs i, per exemple, eh, jo recorde que d'algunes de les agressions que se parlava així a València, eh, a Barcelona en aquest moment mm, arribaven fins a l'assassinat uh -huh. d'algunes persones transexuals. Així a València no, no, va, no, no va suceder així, no? i jo penso que estaria en el mateix, mateix nivell. No, no sé si hi ha una, alguna investigació que parli d'això, però penso que no no hi ha una circumstància especial que, que marcarà un, una diferència perceptible. Uh mhm. -huh. I bé, aquesta és la situació dels anys 90 i a finals dels anys 90 hi ha una reunió estatal de federacions LGTB, si no m'equivoco és la setena, pot ser? Uh mhm. -huh i ahir Islanda pren un, un paper protagonista, no estem parlant de l'any 98, on es demana que el punt central de les demandes sigui la reivindicació del matrimoni igualitari. Sí, no en recordo exactament l'associació, eh, en nosaltres va ser l'ANDA i una altra associació que, que va demanar, el, eh, va fer la proposta de no, no hem de anem, no, no hem de continuar demanant eh, una llei de, de parelles de fet, hem de demanar directament una llei de matrimoni que després, a més, va ser eh, plantejada com una modificació de la llei del matrimoni, no fer una llei de matrimoni per a persones homosexuals i una llei de matrimoni per a persones heterosexuals, sinó no, la mateixa llei en les modificacions eh, adients per que siga aplicable a qualsevol parella, sense importar el sexe dels membres d'aquesta de, parella. No? Si és un home en una dona, una dona en una dona, un, un home en un altre home. I així és com se va fer, i jo crec que això sí que va donar un caràcter molt pro, progressista no? a, a la llei de, del matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya, i que va, després va ser el model per a països, sobretot de, de Sud-amèrica, que continua en esta, en esta tendència, poquet a poquet, però va, i sí que va ser un, un canvi i, i crec que va posar a Espanya per una vegada eh, al front de, de l'avance social no, en drets perquè nosaltres també pensem que aquesta llei no va ser només una llei que, ben, que sigui un benefici per a les persones LGTB, és un, una llei progressista per a tota la societat, perquè parla d'aquest reconeixement d'igualtat de drets sense importar-les les diferències. És com aplicar de veritat l'esperit de, de la Constitució, en aquest sentit, no? I pense que és avançar en, en drets. I que ha tardat molt de temps, perquè van ser set anys d'espera, però pues, que finalment el Tribunal Constitucional va declarar que sí que era una llei totalment constitucional, a pesar de ese, eh, esa oposició no, de una altra vegada del Partit Popular en aquestes qüestions. Uh -huh eh, anem anant un poquiu també a poquet sí. a poquet explicant el <laughs> procés, no? perquè també és el moment en què tu comences en l'activisme, no? com a mínim a ser... Jo en el 2000, sí, més o més, 99, 2000, comencé ahí i va, vas a començar en l'organització de lo que és l'orgull. Uh mhm. -huh. Això va ser el principi. També podem parlar un poquet no, de la història de les manifestacions. Està clar que -huh. Mm. en el 77 això acabava sempre com el Rosario de l'Aurora, uh -huh. per mhm. motius més que evidents, a dia d'avui és una celebració, fins i tot podríem dir que assumida a nivell institucional per uh mhm. -huh. alguns ajuntaments i algunes administracions. Parlem un poquet de... Sí, bueno, el, lo que és la celebració de l'orgull, eh, que al principi era el... també eh, tenia també una denominació molt bonica, no? que era també el, el dia de l'alliberament sexual, eh, va començar com concentracions. El que és manifestació realment va ser a partir de l'any 2000, quan se va començar a fer 2000, 2001, eh, un recorregut eh, per, la, per la ciutat. I eh, és un canvi, evident, perquè a banda de... ja no parlem d'un context de legalitat, sinó de visibilitat, que és una, una de les parts més importants de l'activisme. el ser visible, el poder-te mostrar tal qual eres en, en el teu treball, a la teva família, eh, a la societat, en l'àmbit polític el Orgull és com el, el dia o el període de l'any on se, se fa aquesta visita més evident. No? I el recorregut, en principi, eh, si no recorde mal, era des de la plaça de la Reina, per el carrer de la Pau, eh, la Porta del Mar, carrer Colón, eh, Sàtiva i plaça de l'Ajuntament. Després eh, se va ampliar, estan, quan, quan estava jo coordinant l'Orgull, i començarem a fer ja el recorregut actual, que és des de el, eh, la plaça de Tuan, per donar cabuda a més vehicles que, que se sumaven, no? I perquè sí que el model que se va adoptar, més o menys, d'una manera un poquet mm, per l'experiència, no? un poquet per el, el dia a dia, fer un orgull que se combina una reivindicació política molt important en un lema de reivindicació i con un recolzament de les eh, institucions, dels partits polítics, dels sindicats, d'altres associacions, però també una part més lúdica eh, recolzada per les empreses LGTB de, de la ciutat. I això dona precisament també un aspecte, un, una representació de diversitat, de, cada, de que cada persona que participa al grup mm, té la possibilitat de participar mostrant-se com, com pense que, que agrada participar, no? no? Perquè sí que n'hi ha crítiques, no?, de que a vegades és... Eh, la imatge que es dona és un sí, una imatge, però massa festiva, podríem clar, dir. Però no és la imatge que es dona, és la imatge que els mitjans de comunicació normalment donen. Uh -huh. Perquè si estàs en aquesta manifestació, no sé, jo, totes les persones que participen, i si de veritat participes, podes participar o bé en la, mm, en la part més, eh, entre cometes, seriosa, en pancartes, en, en reivindicacions i en totes aquestes entitats que, que he dit, i si no, si vols més una celebració més festiva, pues, també tens la part, que a més poquet a poquet també hem aconseguit que els vehicles dels locals porten també les reivindicacions que cada any eh, se, se dedica el, el, el orgull. No? Pensem que és un model eh, que ha, ser, ha servit també per a tindre aquesta projecció social, perquè no sé si haguem tingut aquesta esa projecció en no, centrar-nos només en el que és la reivindicació més eh, estricta, no? la, la reivindicació política. Al millor sí, o haurà costat més, no ho sé exactament, però sí pensem que és un model que, que dona pas també i que avui en dia també és una manera de, de celebració moltes vegades, no? De, perquè, perquè sempre reivindicar ha de ser en... No pot, no pot estar present ese factor no? d'alegria, de, de celebració, també. Està la, la reivindicació, està demanar a, a les institucions o a la societat en general un canvi, però també celebrar que som mm, que estem dins de la societat i que volen estar d'una manera eh, en igualtat i, i això és també per a celebrar-lo, no? També podem dir no, que este, este model de manifestació coincideix quan eh, es comença a demanar precisament no, que, el, que, el, que el moviment LGTB tinga unes eh, demandes concretes i pel que fa a la, al model, és un model propi de l'estat espanyol o és un model importat? jo mm, penso que és un model, un model generalitzat, però que sí que és veritat que en Espanya ha tingut un desenvolupament més específic, quizás, no? perquè jo mm, tampoc conec tants models directament, no? però sí que els que jo que eh, he viscut directament sí que té sa part reivindicativa i té sa part més festiva. El que passa és que a vegades no està tan equilibrada, N'hi ha models, eh, per exemple, no sé, en els països de en Suècia, per exemple, que sí que ha estat en, en Estocolm. És un model reivindicatiu més de participació, a vegades no en un missatge tan reivindicatiu tan fort, no? però sí de molta participació socia social i una participació mm, de locals i d'empreses més baixa, molt més baixa o, per exemple, el de França, el de París, que també és una altra cosa, està molt centrada en París, a la resta és molt complicat eh, trobar alguna cosa, i a Espanya pues, sí que n'hi ha un, una diversificació més gran. Eh, per exemple, però a París sí que n'hi ha molta també representació d'institucions, eh, per exemple, a París tu te podes trobar eh, vehicles, en, eh, per exemple, els bombers, eh, gais, lesbi, eh, lesbianes i, i gais de, del cos de, de bombers de, de París, de la policia, de farmacèutics, de, met, de metges, de, mm, després associacions de joves eh, d'origen magrebí, eh, associació de transexuals mm, d'origen brasiler eh, que, que estan visquent a França, molta representació d'associacions i d'institucions i després una part també important de, eh, de locals, uh -huh. però no, jo pense que no tan, tan estesa com, com així. També d'empreses, de, també. Molt, molt, empreses eh, comercials eh, de gran, multinacionals, no? inclús també. I així, així a Espanya també n'hi ha models diferents, no? I, de fet, eh, pues, Barcelona ha viscut durant molt de temps diferents models en la mateixa <laughs> ciutat, no? de convocatòria d'un model molt més reivindicatiu i una convocatòria d'un model més d'empresa sense cap reivindicació, no? que l'única pancarta posa a Welcome Barcelona. Uh -huh. Però també està en contínua evolució, això. Eh, esa, eh, són tant dins dels col·lectius s'ha de dir, jo penso també, n'hi ha sempre una reflexió i n'hi ha gent que li agradaria més un model més, més estrictament, directament eh, reivindicatiu, altra gent que pensa que eh, està bé com està, altra que per què no donar-li més eh, cabuda a aquesta part més eh, festiva. No? O sigui, que és un debat que està sempre ahí i que està bé, que jo penso que està bé perquè és eh, una senyal de que estem reflexionando de ¿quién es la mejor manera no? aproparse también a, la sociedad? Eh, una cosa también que está y que es el que me vincula a mí también directamente en esa evolución es donar cada, cada mes una carga cultural a, la celebración del orgullo. Acompañar esa reivindicación, ese día de reivindicación en molta actividad cultural pero expandir esa proyección social, no? es una manera de apropar el, les reivindicacions des de continguts, pues, exposicions, teatre, cinema, conferències, presentació de llibres... Són activitats que ajuden molt a, a donar, eh, a conèixer d'una manera a vegades més fàcil perquè mm, utilitzes ferramentes de, que, par, que, que expliquen les coses des de, des de la sensibilitat, no? des de una ubicació més, eh, més íntima a vegades, no? I, eh, i això també és important. Mm -hmm. I com diem, no és, és, bé, la, òbviament la celebració té una evolució que també depèn del, del context històric, no és el mateix aquest eh, tipus de manifestacions en el 98 que a partir de 2005 o de 2004. Eh, tornem al moment històric no? en el que a partir d'una proposta de l'AMDA i també d'altres associacions, el moviment LGTB al nivell espanyol decideix que la seva reivindicació va ser el matrimoni igualitari. Estem en un context en el que se passava de campanyes de vota rosa a no votes PP, i vaja, no? també suposa que és aquesta època en què certa gent del, del conservadorisme espanyol parlava d'un lobby rosa i totes aquestes coses, no? Eh, aquesta evolució de podem a lo millor xifrar-ho entre 2000 i 2004, com, com es va viure? Uf, complicat la pregunta, eh? Sí, <laughs> sí. és molt densa. Eh, la, la vivència va ser, ja parlant en un, en, a un nivell més personal, molt intensa, perquè se treballava molt, l'ANDA en ese moment tenia molta, molta activitat i en ese moment, bueno, és una, una progressió, jo pense, però en ese moment en molt poca gent realment en, en un cercle actiu, diguem, o molt actiu, després molta gent eh, recolzant i, i, i donant suport, però en un cercle molt reduït se feien moltes coses, no? I sí que se va intentar arribar a moltes àrees d'acció i jo pense que visquem encara avui en dia d'aquesta idea d'intentar arribar a, a, a molta gent i, de, i molt d'aquest treball va ser un treball d'ençarxa, de, de contactar en moltes associacions, de participar en moltes reivindica reivindicacions i eh, això va, va ser fonamental, no? El, esa projecció, esa projecció social. Enfrontar-se també als estereotípics, estereotípics de, és el lobby rosa, per exemple, nosaltres deien, a on està? Perquè realment eh, la nostra realitat Mm, no, no parla d'això. El, el lobby, que són les empreses que n'hi ha, que són empreses d'oci nocturn, que no són molt grans, no són multinacionals... Eh, on està el, el lobby? En què sectors de poder podien en aquests anys tindre gent? Ni tant se vol tenir referents. Mm, directament, no? Comencen a aparèixer també alguns artistes. Clar, porque pues da a sí que va, pero venían también de un contexto de no sé si casa de bruises, no sé cómo diro, pero... De represión. Sí, sí, no, y parlaban de, casos con el ARNI, no? que, que una cosa con la otra. Sí, se vinculaba pues, a eso la homosexualidad, en, en como como la prostitución infantil o cosas asesinas que no tenían resabores, no? Pero se venía de un contexto difícil. a veces un lobby pues nosaltres sí que a vegades en broma sí parlàvem de on estan, perquè no, que es presenten, a veure on, on estan els diners per a recolzar tots els projectes, no? I, i de la, sempre el nivell d'acció pues, en, en molt pocs recursos, no? Eren, els recursos han, sempre han sigut i són limit, molt limitats. Aleshores, eren més el intentar arribar Mm, a vegades més enllà del que realment tenien possibilitat, però intentaven fer-ho. I eh, també pues, plantejar estratègies de comunicació, que era, era bàsica, i de, i, i de relacions en, en altres col·lectius. I jo crec que això sí que va ser molt important, el, aconseguir esa... Eh, mm, esa manera de treballar en la que no només parlaven de temes LGTB, que podien, pens podien pensar, no, oh, això és un tema que mm, no ens afecta directament, no, pues, si, si pensaven que era un, també una situació de discriminació, pues, estar al costat d'aquest col·lectiu, perquè després normalment aquest col·lectiu també recolzava les nostres reivindicacions, no? i poquet a poquet això sí que va ser un, un treball de, de temps, però que sí que va donar el resultat final que, que el que parlaven abans, no? que, que després ten, tingues una, una manifestació de l'orgull i tingues ese, esa presència social molt diversa, molt variada i molt nombrosa, perquè pensem que és una de les manifestacions més, amb més presència social de, de la ciutat de València, en aquest cas. Uh mhm. -huh. I la relació pot ser no, perquè està clar que un dels sexis d'aquest període, en el cas de lo que seria l'esquerra, anem a dir, plural o fins i tot extraparlamentària, és lògic que mm -hmm. es foren més oberts a aquest tipus de demandes, però un dels sexis fon que un Rodríguez Zapatero que no, no anava a ser president del govern o com a mínim ell no se veia, assumís aquesta reivindicació. Sí. Això el que va fer va, jo penso, adelantar d'una manera... perquè això va ser un poquet una sorpresa no? i després l'assumir eh, les reivindicacions, que no va ser també un procés de... Va haver un treball de, des de, fe, de federació i l'ANDA va tindre un paper ahí important de, de donar arguments de això ha de ser així i va ser en la llei del matrimoni, i m'adelante també un poquet, en la llei de la identitat de gènere del 2007. Va ser un altre pas molt, molt important. I s'ha de eh, va ser un treball de, de molt de construcció d'argumentaris, de ha de ser així per punt 1, punt 2, punt 3, i si algú parla d'això, pues, s'ha de contestar en este argument, en este altre argument, sempre en arguments, en raonaments. No oblidem que en la tramitació de la llei mmm, van arribar al, al Congrés alguns arguments pues, que parlaven de bueno, de que això, no, una altra vegada de que l'homosexualitat és una enfermetat, de que mm, era donar pas a un tipus de família que no són famílies, una, una cosa que clar, no, recone, no reconeixia, a més, la realitat, perquè, a més, la realitat era que ja n'hi havia famílies eh, homoparentals i n'hi havia famílies de mm, gais en, en, fills, en fills i filles, eh, lesbianes, sobretot també, era no, rec no reconèixer, se parlava del dret de, dels menors i, no era i, i què passava en els menors que ja estaven en aquestes famílies. No tenien, no tenien ningú... I sempre en aquests arguments donar per a mm, que se poguera reconèixer que era una qüestió només que d'igualtat, que lo de més eren posar arguments falsos per a mantenir un estatus d'una un, una part de la societat que, a més, afortunadament, ja ya era minoritaria, no n'hi havia una majoria en les enquestes que ja estava a favor de la, del reconeixement del matrimoni igualitari. Uh -huh. En aquest procés de creació i elaboració d'argumentaris, el paper de l'AMDA fou quin font? pues, com he dit, estava dins de l'estructura ja de federació i, i era important perquè n'hi havia persones de l'ANDA dins de la, de la pròpia eh, permanent de, de la FGTB i, i participaren en tot. En, I des d'ací també eh, moltes reunions, en, també les, les persones que tenien des del mm, assessorament jurídic, també per la pròpia redacció dels articles, de a on se, i com s'havia de modificar i de quina manera, i va ser una cosa col·laborativa en totes les associacions de, de l'estat espanyol, però l'ANDA va tindre també un paper, jo pense que important per això, perquè hi havia persones específiques que estaven també en la direcció de, de la FELCTV, que era eh, l'interlocutor directe en el govern en aquest moment. Uh -huh. Podem dir noms de la gent o...? Sí, bueno, en, en la direcció, pues, eh, mm, Toni Poveda, evidentment, però també pues, va participar eh, Rubén Sancho, eh, Chimo Cádiz, eh, després per a la llei de, d'identitat de gènere va ser fonamental. Així sí que una persona que ara està una altra vegada treballant molt, nosaltres, Alex Casanova, va ser fonamental, va ser el que el dia a dia, el, la paciència de redactar i, i pense que va ser más, més difícil convèncer i no se va arribar a tindre el, el que se volia també, però convèncer en el tema de, de la transexualitat, de la identitat de gènere als polítics perquè és un canvi més, més gran de, de mentalitat, no? el que feia falta. I ara, eh, després d'uns uns anys després, pues, ja s'ha també s'ha marcat la, la necessitat de millorar aquesta llei, no? però en aquest moment el paper d'Àlex Casanova va ser fonamental, jo penso. Uh -huh. Eh, com has dit, no? es tracta d'un canvi de mentalitat i bé, eh, ara que ja tenim 10 anys de perspectiva, està clar que molts dels arguments que es donaven de que si això era una malaltia, de que si no era família, que si etc etc. a dia d'avui eh, jo crec que la gent que va arribar a dir aquestes coses ja no, ja no ho sostindria, és a dir, s'ha produït una evolució. Jo penso que sí, però todavía poden trobar gent que, que utilitza arguments eh, similars, no? Eh, no mm, socialment jo crec que ja no està tan bé vist o no, no, no és més difícil que algú faci cas a arguments d'aquest tipus, no? perquè pues, això, si tu aquest tipus d'argument eh, tens enfront un argument en un recolzament científic, en, en enquestes, en estudis eh, a nivell universitari, estudis objectius, no un estudi pagat per un, una congregació religiosa o coses així, com a vegades en Estats Units sobretot passa, no? pues poquet a poquet aquest treball, si, si és seriós, dona també el resultat adequat, no? I avui en dia és més difícil, però todavía podem trobar mm, psicòlegs que anuncien teràpies de reparatives de l'homosexualitat i coses així. El que passa és que el que necessiten ara són també lleis que, po que posem... Que perseguisquen tipus sí, que, de... que posem... estafes en definitiva. Clar, perquè és, a més és que finalment si ja està tot clar de qual és la realitat eh, això directament és un discurs d'odi. No? Mm. Si tu estàs dient que, no sé, si és com posar a que algú que li agradi el gelat, pues començarien a dir que està malalt perquè, no? I no, o sea, tinga una persecució per això, pues no, pues que qui, qui està cometent alguna irregularitat és la persona que està perseguint a, a algú que no, que no ha fet res, no? Aleshores sí que necessiten algun tipus de llei que, eh, que mantinga també un poquet dins de l'ordre a, tot, a tota aquesta gent que al final només que és un discurs d'odi. No? Uh mhm. -huh. I sí que trobem, si després, no sé si entres o no, però després sí que des de la part de l'Església, sobretot, l'Església, no de l'Església, perdó, des de la jerarquia de l'Església Catòlica es troben així, en el nostre context, els atacs més, més radicals. No? no anem a entrar als atacs, anem a entrar a la part que no has definit com a jerarquia, és a dir, quins suports pot ser rebut o... Sí, dins de l'ANDA tenim un grup d'assumptes religiosos que al principi se, denomina, se denominava de, el grup cristià, però després també donant, intentant donar cabuda a tota aquesta diversitat també de sensibilitats, d'espiritualitat, pues, va anar canviant de, de definició però en, esa, en ese procés de, de recolzament i de contacte en altres institucions, tot, és, tot el que és l'església de base, eh, les comunitats eh, eh, cristianes, sí que han rebut un recolzament, però no d'ara, eh, des de fa molts anys. Molts, I el propi grup de, de Lambda també és una prova que està integrada en aquestes xarxes i, a més, que quan hi ha una reacció radical, des de homòfoba, des de aquestes jerarquies, són ells els que contesten, perquè són ells també els que dominen el discurs i, i poden fer una interpretació diferent dels textos religiosos, de, de l'esperit de, de, de la religió, no? en més sentit que pues, una persona més que no, està, que no és creient, per exemple. No? Aleshores, hem, hem rebut sempre, sempre molt de recolzament d'aquestes xarxes eh, d'església de base, no? I jo crec que ha sigut també important per a obrir la ment a, a una part important de la societat que dins de les seues creències escolten un altre discurs que no és el de la jerarquia i que no és un discurs excloent, és un discurs inclusiu, que és molt més apropiat, pense jo, per a aquest tipus d'ideologia, de, de, de creències. Uh -huh també dins de, podríem dir, de tots els moviments, no? però en el cas del feminisme i del LGTB se dona aquest cas, n'hi han com sempre com dues sensibilitats. Una és la que opina que una volta s'aconsegueixen les lleis, la igualtat legal ja s'ha aconseguit, diguem, la igualtat, i una altra que, que opina que no. I bé, en aquest cas sí que és veritat que una volta s'aconsegueix la igualtat legal, sí que veiem que hi ha l'evolució de la societat, tenim més de 10 anys en vista per a comprovar-ho en el cas del matrimoni, que eh, ja se assenta, diguem, no, eh, una normalitat. Eh, en una situació com l'actual, no? en l'últim 9 d'octubre van haver agressions homòfobes, etc etc. El cas de Rússia el deixem a banda perquè, <laughs> òbviament, és un altre, és un altre escenari. Eh, en un cas com este, eh, quina, no sé, com, com veus el tema? Jo vaig estar en, ese, en esa situació, en guany. L'any passat no, però en guany sí. I no sé, és, és complicat, perquè evidentment mai aconseguirem que tota la societat, que tots els individus d'una societat tinguin un comportament cívic, no? Uh -huh. Això és impossible, ni en este tema ni en altre, no? Però eh, a vegades sí que penses mm, pf, quant de treball queda encara no? per fer, i no només a nivell internacional, com que és un tema molt important també, no hem d'oblidar la situació d'altres països. Però dins d'ací, i pense pense que la solució és el que parlàvem al principi, l'educació. No, no podem deixar mm, oblidar mai el tema de, el tema de l'educació perquè és l'única manera. És, eh, gent que, que, que no, no tinga en compte els drets humans, que no tinga en compte el respecte cap a les altres persones que, estan en la, que, conviuen, que conviuen en la mateixa societat, sempre trobaran alguna, no? però si la mateixa societat en aquest creixement mm, posa límit a aquestes persones, pues seria el més apropiat. No? Més que inclús que les pròpies lleis. No? Ah, parlaven abans, necessitem lleis, però més que les lleis el que necessitem és aquesta evolució de la societat i això jo penso que l'educació és la ferramenta, l'eina més, més important que, que tenim a l'abast. Uh -huh. mm. No estem parlant aleshores d'homofòbia, estem parlant simplement de falta de civisme. Jo crec que és tot va, va unit. O sigui, és una falta de civisme. L'homofòbia només que és una part. El que passa és que podríem pensar que l'homofòbia sí que té un, un origen més eh, d'incomprensió. Normalment l'homofòbia té un origen o de falta d'informació o de, a vegades també és una, una homofòbia internalitzada que se reflexa cap a les altres. No? És gent que no té seguretat en la seva sexualitat, en la seva orientació, y se amaga eh, esa, esa propia realitat en reproduint violència cap a persones que sí que són visibles directament, no? Però és triste. De tota manera, en, en esta situació hi havia jo crec que se, hi havia moltes coses ahí unides que no, només era el tema de l'orientació, també pues, podia ser esa situació política en ese moment, en ese dia tan, tan assenyalat, però bé, sí que eh, mm, és un cas però que, que sí, podem trobar exemples altres. molts i a, a Madrid que és un tema quasi de setmanal uh -huh. d'agressions, i ahir sí que són directament eh, persones, pues, dos xavalines que van per el carrer de la mà o algú que dona un petó a la, a la seva uh -huh. parella i les agressions són repetides, no? També hem tingut així a, a València algun cas, no? Però penso que al final eh, són grups que també estan ells mateixos eh, quedant-se fora de la societat. No? Cada vegada no, són més eh, eh, percebuts com, com al, algo que no, que no agrada que esté, que esté dins de la societat, me pareix. De tota manera, eh, encara poden agredir i aparentment tampoc és que correga... No se crea una psicosi social de violència que està existint. Mm. Però això també forma part d'un fenomen social més ample. No? Eh, la, la violència està totalment integrada en la nostra societat. No, no s'ha de en compte, però en eh, una pel·lícula a televisió, si n'hi ha una escena d'una persona nuda, de seguida és una qualificació per a, per a una edat més, més elevada, no? però si tenim una escena de violència atroç, la qualificació pot ser de menors de 7 anys, fàcilment. Eh? Això és tenint una, una integració de la violència. De... Falta molt per, per avançar en una cultura més de, de pau, de, una, altra, una altra manera d'entendre de, el conflicte no? i de resoldre el conflicte en, en altres eh, accions no? que no siguin les violentes o eh, d'imposició de la força. I jo crec que part d'aquest problema està també així en, en esa, esa impunitat que comentaves. No? Uh -huh. Eh, bé, Lluís, sense acabar el temps, eh, està clar mm. que les reflexions que han eixit així donaven per una altra entrevista i han sigut molt interessants. Eh, res més, agrair-te que hagis respost a la mm. crida del nostre programa i saber que tens les portes obertes. A vosaltres per la invitació i per, eh, per la conversa, que ha sigut molt agradable.